Attendez, ne partez pas. Elle est pas belle, la vie Elle est pas belle, la vie Ah, vous tombez bien Ah, vous tombez bien. Il va falloir qu'on parle, tous les deux. Il va falloir qu'on parle, tous les deux. Il va pas liker. <laughs> Encore un. Je sais, je terminerai dans une assiette. Je sais, je finirai dans une assiette. Je suis père. Je suis ton père. Que fais-tu là que fais-tu là Que la force soit avec toi. Que la force soit avec toi. Tu tombes à pic. Tu tombes à pic. Que la force soit avec toi. Que la force soit avec toi. Que fais-tu là Que fais-tu là je suis ton Je suis Je sais, je terminerai dans une assiette. Je sais, je finirai dans une assiette. Il va pas liker. Hum, encore un. Attendez, ne partez pas. Ah, vous tombez bien. Ah, vous tombez bien. Elle est pas belle, la vie Elle est pas belle, la vie Il va falloir qu'on parle, tous les deux. Il va falloir qu'on parle, tous les deux.